Ісусе спи, очка зажмури, я тебе мукою стати, пісеньками присипляти, спи, спи маленький, спи серденько, спи. Serdecznie. зива ще не видати, неси хлібця тобі дати, спи, спи маленький, спи сердечко. присипляти, спи, Ісусе, спи маленький, спи серденько, спи, я тебе муку пісеньками присипляти, спи, Ісусе, спи маленький, спи серденько, спи, спи серденько.